Um, are uh, the are uh, the reason why uh yet to leave the eh, quack at the singer um uh, call a program went uh uh name you get a common to one name vuna and strong or in quarantine whatever on i'm pressing you can't your wife rock all day or you get a question or you know then you can get into kera kwange name for gemoroka name again a suzen and take a take up you never be awaited now yeah uh we we call a chenko zen and then from the response never feedback okuva eri abatuwuliriza manye nti e waliwo ensonga so abali eyo abawuliriza ffe eh, gye tuli eh, yensonga lwaki tuli wano Eh, kubanga radio stations ebikumi bisatu eziri mu uganda um, oliokera nagamba nti nze njakuwuliriza ngeneeiyo e, eh, notuka mu studio nga wano olinakweereza ka message kwendi olinakweereza ka message nkwebaza program e, then kitegeeza nti ku, ku station zonna zonna kuba zonna tezisirise zonna zogera ezikuba ennyimba ezisaba ezogera bino ezikola biki akati yo omuntu nasalawo nagamba nti aa ah, ah, e, time block nze eno between this time and this time wano wadde waliwo okusaba wano wadde waliwo okuyimba wano waliwo okubulya kigambo wano waliwo okukola kiro waliwo naye nze njakubeera kwenu wano so kyenkana era ngaomuntu bajja mubank bank etekebwawo ofcourse kuweereza bantu so njagala okwebaza eh, barbara thank you so much um, uh, uh, manager wa uh, pride bank embale eh, called back uh, wanonyeza nomfuna netwogera ensonga nenjikubuulira nomanya nti Eh, nabadde nfunye ensonga ebakwatako uh, but fortunately uh, uh, wakkiriza ensonga okugi harmonize i want to thank you so much webale manager wa pride bank embali eh, mukyala gwe baita barbara Uh, tuuliza um, abali ejinja twagala okukola musaako mwebale uh, kubeera ku mukoto twagala okulamusa kubanaffe um, abali um, e, masaka ku kikumi makatondo tan fm nammwe abali eiganga amukyagala gonnaku olwaleero nakulwa wednesday uh, wednesdays tubeera ne omukuku nafutamala emirundi tubeera nitukubaganya ebirowoozo netukubaganya ebirowoozo tabala emirundi of course naye e, nakuwa byalaba abantu abasinga bonna kati gwe balaba nga nabbi wa uganda mu byobufuzi Eh, nti ebintu bye nga bwabiraba kuba bwaba ayogeraga kati ayo kyonakiwandikako ekitabo omwaka eh, gwankudi ekyo eh, nakiwandiika dda mu mwaka gwa 2 1 ekyo nakiwandika ati of course era nga ebitabo bwobiraba ndabiridete tebino bikadde eh, bikadde bino bikadde bikadde kikujira yongero labanti ekyo eh, kiwanga chawandiki wa muti April 2013 erogero kuchi okuchitulye butunulizinga eh, ne kavana chi ne papulangero labanti kya 2013 miaka musambe gise nga yaina da event yenga yitunulira nga ya bidaba um tutekateka karulu um tutekateka karuka ti hit mu Uganda ya karulu um abantu abegwanyiza abeyagaliza of course nabagalize gwanga bonna bali yao tuwa tune tubalaba um ekiri yonna gye kiri Ah, um, abeteekateeka abavuganya president museveni abavuganya president museveni n'abaagala okunywereza president museveni bonna tubatunuulira ah, ku mulirwano e tanzania eh, nabyo bigenda mu maaso ah, kalulu kakute wansi ne waggulu okulonda okwa bigenda kwerangana kusa omwezi abiri munaana omwezi guno gwennyini so kitegeeza nti nakubazibalira ku ngalo um, dr eh, john joseph pombe magufuli owa ccm atunka ku saidi eri waliyo um, um, uh, uh, uh, Tundu Lisu um, walio Tundu Lisu uh, jide mchibena chiri echa Chadema kusaidia nendala walio ne uh, <clears throat> uh, Kawe um, wa um, ACT e, e, e, um, act wazalendo uh, chama cha wazalendo uh, nabo abatunka naye bcouse webityo botunulira um, uh, kwegamba uh, twetaaga nti botunulira uh, credentials um, kakati tuve kuba incumbent naye bana abalala bavuganya nti botunulira credentials zabali abalala abavuganya um, uh, abavuganya dr magufuli uh, uh, john magufuli uh, uh, ofcourse nabaffe nabo you, you need to look at the credentials kubanga kati abasajja uh, nga uh, um, <clears throat> abasajja ba, ba, ba bernard membe um, uh, Tindu Lisu, um, uh, Bernard Memberi, Tindu Lisu. But, but, you, you know, when you look at them, them. Tanzania, eh, in every bit of Ananga, Uganda, uh, Murimu in of course, eh, uh, um, mm, uh, Wanawari, uh, Akaruaka, we called the Corridor, Magufuli Bamovanana, and the uh, political space of a daddy staff in the Nyonga, Takiris of Antubala, uh, Baba Kirizo, Kutambla, no Kora campaign, uh, which in Yazokazokas in the same day. Um, e, Binavia for Viva Dosanga, Anonti, and Rio Rare. mu by election aluwa simanyi mukola mutya ewa magufuli okuva lyewangula akalulu ebibiina byonna ebirala yabiwa that blanket ban nga ngawangudde akalulu actually one of the reasons lwaki uh, dr magufuli abadde uh, asobodde okolya tanzania omukiseera kino ekyemyaka ekyekisage kino kisooka kyokka kyokka ekyabaddeko kyekyokuba nti ye weyawangula akalulu kyeyasooka okukola e, naawera ebibiina byobufuzi ebirala ebyo byonna e, kyama kya demokrasia nomaendeleyo kyadema e, ekibiina kiri ekya kafu ekibiina ekya act kyama kya wazalendo n'ebirala magufuli yasooka okubiga nti mwenna mu politics musooke mumuveeko era agenza okubizuukiza abizuukiriza wano kati nga bagenda mu kalulu obutafaanako nga ffe kubanga ffe tukola politics throughout um, um, uh, uh, the, the whole term. Uh, uh, tuliko chino, tuliko chili. Everything about us is politics. naye magufuli ye ebyo nayasooka n'abiza wali ah, n'abikasuka ettale eh, n'abyebasa ah, kati ah, lwaze abiziza buziza kati wano eh, nga batandisa okugira so bw'otunuulira ne credentials of course bw'otunuulira ebibiina biri ebirala ebivuganya magufuli n'abantu ebireese kwe gamba era otunula n'ogamba nti magufuli agaluka kamukuba eh, onono naye omulaba nga naye wa muzinzi tindulisu omulaba nga yoyo benard membe abadde minisita wa foreign affairs yakola nnyo mu gavumenti ya ya ya mugavument ya mulusho kikwete omusajja kwegaba obatunulira olabanga really ensi yabwe balina uh, ekintu kyebatunako kyebagifaako uh, sife wano nga kati fe twafunye excitement uh, nabadde ndiawo nga banga nikakati ake mwe muwagira wagira kakati segirinya gebalese abantu bekawempe baganye nebaga nti banange tetuyinza kuwera na segirinya kubanga kakati era otandisa okutunula nga aliwo abantu batandisa okugamba bobi wine kati ye bobi wine sebayagala abere president nga kwa gundi jaina yewa efanina kwecho parliament inga yeyo ejude mwavo neda neda neda banange mutuveko mutuleke you know nebila la vinji atuliza alijolio nam studios ndine um, omkukrav uh, joseph tamale mirundi uh, mutabani wa yohana uh, mirundi uh, no, ne eh, mwore na matovu e, eh, e, gotu mm. studios amchaka na gorwa lero sebo sanzo kula yes sebo buke de mirundi wabali kunyuma buke de wabali kunyuma anze nakuzo mwana nge mm. nina emirembe jejikwambaze ne wenyumira tulina ebikutawanyanya eh. abaganda bakugamba ndireka mmayondo etuule nga kyeyalagula kituukiridde ebyo bituukiridde byewalagula byonna ate nga biri written naye mwanange wadde bayibuli yagaana oku okukola reconciliation gwewosomaye watasonyiwa ah, eh, naye eh, ate bali balabika be bamenyese abakati kati batuma omu omu ndi wange ebintu ebyo sife twabikola naffe batulagira bulagizi ekintu kyenewunyiza mu nsi muno mwenda babadde mu meeting yabo omanyize embambalaba bano tewali nabagaa nti bantu wali asobola kuwamba gavumenti mbozi nga sijagala mwenda bera meeting zaabo eh, ngati eh kyesemba bule kyabakoze bubi nyo ekya sodo ekya sodo nyo bali bamaze okukibala nti bakiyiseeko yawedde buli kimu kyonna baserikale bakyo bonna bali constructure bonna hmm. kakati <laughs> kakati akalubu kama lubba kuba <laughs> olina akubi nabaga ntango doyisi wamu Hmm. sajja akubidde etango olwainamuga nti gwe anti kuteesa yagambye akalo bakabbira langirira mangu langirira mangu hmm. sinza nakuwa omulimu nabaga ntango dreiva amujja makerere nga bulaba yonakalema nti omulimu gwekukuba abantu bali mu gavumenti bateekemu abaabwe era bwebakukwata trendi yemu hmm. kasawa beerawo sente mu kitongole ekyo nga bakukwata nga bakutwala ewaigigi lulimu lyagonjayo abaddewo nga bakutwala mu anticorruption court nga bakusomera omusango interdict etoliddayo mm. era emisango gyabwe gyonna tegitambulawo nga babbawo basaka ne ba mmawulire gaabwe ne baku msiza mugana age tenywa mbadde sikyakuwuliza mwidi muhammad oba alikwera ku mukutu baabiti uh, isa bigale eh, bakibinga bagambye wano ntiwesimbyewo eh, kubwa mm, kansala mulago t eh, kawempe division kuba independent asimbeyo hmm. yes. uh, meza inawe tukusabira senta msawanda gyakwebaza yes. aga nti webalekumwagana kumusabira kalulu lubaga eh, bantu bampulirizaagala maamawo eh, yasimuka mama wa ngenda gindi mama ofoyi ngenda ka ngenda kakiri eh, abavuuka bekolamu omulimu nebyekolamu lufula kabunikira akayagala kulibwakakati njagala otunulye muwanga ogo yawamba gavumenti bano tebasobola bano singa tufunayo singa nenyini buyinza akugwa bwato nagenda nga akugwa bwato nagenda nga akugwa bwe bamuyita entebe bwakanka nabwe bamuyita ki namawulire nemugazira singa musookera ku bukedde mm. ne new vision mm. abantu ne bagazira nemugazira muwiiki wemu kekakuba kekakuba nekakuba olaba kagamba eh, nti eh, makere univesity bajokeza nti gundi nti nti fire brigade yeyakoze obubi aa givas the culprit naye banange akulo yakolaki nedda akulo bana akulo lizayini mumutima mulungi oswaza abalamu hmm. kubanga omutwe nebagutwala mu palamenti niwetabawo akwatwa ngaomwana omulina mm. eh ne parliament yenyini nitakiteesha ko nebaleta byabakazi ebyamateeka mwenyini ngimwe era njagala kubuuza mutani wange rooya nti wabange gala babuuza eteeka lidde emabega eh, eh, mm. kati bano bemugamba nti bagende bewandiise kibaddewo mu mateeka nti erinnya lyo bwoba oyagala likyuke you go to the commission of hmm. os noyekola ekirayiro eh, kati ekireetesa etteeka kyaba bwe babakwatiddeyo abakazi abakazi abakazi nedda tumira ku honorable suleiman madada namusanze eggulo nanga nti omukuku nava omundabira eh, eh, madada madada nti mumwali temumanyi nti mu ministry mulimu sente kakati olaga ddi kyebamwagala waliyo kyebayita mama awards bagenda ba, ba, ba, kubayo biriyoni abiri anti mubyemizanyo bino abayimbi nekokogombye bwekati kokogombye ntikokolio buliganye yalemala bwekati bwekati bwekati bwekati bali nekwesewe abali mu sente abazibe nanyini buyinza yekukumi agenda mutwalire eh, nanyini buyinza nanyini bujuze nsi ya mchawa na hita menyuti ba mchawa banyange nsi haa ah, ah, ah, ayini ya kabuze kubantu mchumuga obaba uwe bamumanyi bamumanyi nanyini ba mreto kufewa uwe ngatari nya simenyi ya garuru gudu niwa mude tane mkoni atuliza tuna mkuku na veda jazira vile zaka kwemu ya mchaga na kona koro arelo ba mreto ne mkoni the gist of this submission is at once a united group whose unit unity is as a result of common enemy goals. The unity of the alliance developed cracks. The Bushwa in Luero had united the Acholi and the Langi because Museveni's victory spelled doom for them. However, they lost the war due to the high number of human losses and, um, and low morale. The Acholi soldiers who formed the bulk of the UNLF started complaining that while they were losing lives on the front line in large numbers, uh, the Langi officers were busy stealing money in, in, in the public house and the headquarters of the army. They further alleged that the Langis registered new new casualties because they were not deployed at the front line, but given the easy assignments. This was the period when Oite Ojok died. Obote <clears throat> Obote found himself in an awkward, an, an awkward situation. He could not trust the army at the he could not entrust the army to the Acholi when the same group was disgruntled. The Acholi, um, on the other hand, wanted him wanted one of their own, especially Basil Okello, to succeed Oito Joke as army chief of staff. In my opinion, they actually were not uh, fair because Olara, uh, sorry, because Okello Lutua was already the army commander. The chief of staff could not be a Ncholi. However, since they did not trust any other officer outside their two tribes, uh, they could not solve this problem. There were there were possible replacements like Major Kayongo and Kiyonga. eh? Chiengo. Chiyengo ndo eh. Bawani Kakayongo Meja Chiyengo Meja Chiyengo eh. uh, na miti and others outside the Acholi Lango region Obote finally appointed Brigadier Smith uh, Smith upon Achak um, a fellow Langi uh, despite his record of indiscipline he had no respect for Okelo for the Okelos who were senior in rank above him furthermore Achak um, who was a heavy drinker who always carried a large container of lira lira in his um, escort vehicle. He also did not take part in the Liberation War. He joined the Liberators in 1978 uh, after completing a training course in the rank um, in army tank operation in Greece. However, Obote plotted to isolate Mwanga and two, two um, Okelos when uh, he appointed um, Opona Chak, a as army chief of staff. Secondly, with the help of the British Army, teams of trainers from Tanzania and North Korean commandos. Obata trained over 20,000 troops and equipped them with Korean-made uh, Korean arms, including the famous Katusha. Um, uh, the troops were deployed in Luero to flush out Yoweri Museveni once and for all. He picked a Ferolani, Lieutenant Colonel Charles Ogolem, uh, to command the operation. To tame uh, Paulo Mwanga's influence, uh, Dr. Gotti also appointed Peter Otai as Minister of State for Defense with powers and, and finances to flush out the NRA rebels. He also entrusted he also entrusted Chris Rakasisi, uh, who was pitting fire with the Minister of Security, uh, whose docket fell um, under whose docket uh, fell NASA Dr. Spy Agency. Rakasisi was at the time not um, seeing eye to eye with Paulo Mwanga. He used every opportunity through uh, the Chinyankole proverb to reveal uh, the frosty relationship between Mwanga and Obote. It was at this point that Mwanga changed his attitude towards uh, opposition politicians. He reinforced Fedemo and UFM, which he had earlier crushed. This is how he managed to form a coalition after Obote's downfall. Paulo Mwanga wanted to introduce a new political dispensation organization which could effectively isolate Museveni as a warmonger. He crafted the government of national unity where he was um, where he was to be the prime minister and Okello Lutwa became a ceremonial president. This means that um, Mwanga wanted to realign the country at in, um, independence days. Mwanga managed to convince the fighting groups to join Ugan to join his government over national unity uh, save for the NRA. Trouble for Mwanga came when the coalition suffered cracks. Why? The NRA leadership was was totally opposed to Paulo Mwanga. In fact, Mwanga killed many rebel activ activists at his office in Nile Mansions. Secondly, the Okilos wanted to use uh, the military force to defeat uh, Museveni, which failed. People like Colonel Guard Wilson Toko wanted uh, the war to continue. Toko was receiving financial benefits from from Egyptian um, sales, arms sales uh, to Lutra's government. The Okilos believed that they would fill the gap left behind by the Langi people uh, from the West Nile. This as well, they blundered by reinforcing the army with former Amini soldiers. It was at this point when the newspaper reports indicated that former Amini's henchmen like Isaac Maria Mongo had returned to Uganda. Major Onzi had already, Major Onzi was already a member of the ruling military commission. This decision um, was a game changer. Engineer Abraham Waligo, who replaced Mwanga, was not a politician, although he had served in Obote's government. Tanzania had invaded Uganda to chase away Idi Amin um, because he posed a threat to Tanzanian security. Amin, in his madness, had attempted to annex Kagera, which he declared Uganda's province. Therefore, President Julius Kambarage Nyerere, uh, who could not allow pro, who could not allow the pro Idi Amin government in Kampala. This is why the peace talks uh, that had been scheduled uh, to be held in Dar es Salaam shifted to Nairobi. President Nyerere could not associate with a government dominated by the Idi Amin remnants. Mm. kyogeranga mbagamba nti ono gundi bowana bowana bakoze bubi hmm. tebawandiisa ate nga owana alina gundi alina bwino mungi kakati akatebo kano ogundi nkugamba nti kasiteggwanga lifuna akazo hmm. akazo kajjawodde akazo kajja omulaba agenzi eh, kiva mu bayibuli nti yefu adamu ne mukyala we mm. bali kunsa abantu bana naye nga mm. tebalina sireeti ndala yonna this is why mm. kaini yataberi mm. because there was nothing to fear mm. the moment you don't fear an enemy, enemy attack you start looking critical at each other mm. nti ffe tunuli abaganda mm. we are all baganda naye kabaka yekka ebibiina bwe byajja byabatemamu obukatuliki n'obuki nangirikano the same people why hmm. nti abazungu baali bagenda the only threat was british occupation as long as the, the threat the, the super group that had united the baganda against the police wabuzanga gundi oye yabanga abantu kami agustino ngakunga abantu bedime bakoleji mm. waliwe chiganile yali omulalo mm. chiganile bamusibako mukobera ngabazungu bamukozesa mm. eyate chiganile yali mugundi mulokole mulokole wegana chiganile yakube mpaka no mulokole uyevegana tiatambulia kunyanja chiganile ina amagezi nga gwe afuna bayaye be mukampala ne baba bulenti chiganile aligende tagendayo nga mumulaba kati omulokole yakuba empaka nekiganira kiganira nga wamutawaana nnyo wano ngalegera abantu bakuba abazungu polisi tiyagasi nga amuzayo nibaga nti alina amayembe hmm. kiganira musambu <laughs> ati yali asomyeko nno ne museminale yabakatuliki hmm. ne bamuta kati kiganira ensi n'ensi yakuŋŋaana ekitugulu nga kiganira gyatambulira ku nyanja naye nga ye sayansi gwalina kigali yali yeesibye omupiira gwa motoka tubu ya motoka ngaafulootinga agisibye mumagulu mukiwato bali ku luguudo wano bamulengera eri ajja atambula era nti yakubye empaka neki kati kiganira obali bwagenda asembera ene wali gundi vegetation egumba nelijja lifu <laughs> nafumita omupira gwo kiganirako nenyanja muntu nabira omulokole namuwangula anti bakuba empaka nomulokole munagana gwebagamba eyali wano hmm. aha oyo bakuba empaka nti ntambulira ku nyanja ntogisobola hmm. kiganira kiganira ayina abayayebe toga nti byebiri mugundi muyunibu kakati ye ngagenda naddira akati bwati yamenyanga emiti nti akuwadde katono kagumu nalyoka akazenyerako bwati neyekyanga neyekyanga bwati nalyokanagayo <laughs> ebikoola kakati ebikoola olwo abakazi abatazaala abagumba nga babayita ntikiganira agenda okugaba eddagala kozaga yayegege gasookawo kati yagayanga ebikola n'abiwanira wansi abakazi bazaale naye nga buli agaye ekikola bamukubirawo ekigo musana ttuku anti ng'abalimba eh, bano eh, eh, abanuupu bakima obudomola wali ewakojja kimbo obolubalala <laughs> ne bana bato these are younger people bana basirinye bukawe hey ne bali abama bali abama wanga malanze chemba tatandika kaunti mutunulira abantu nti mmawo wa age yabo abafanana wono akuri inspector general wa police deputy mm. sabizi mm. age yabo abafanana ya anida bano bamuhozi babafanana singa bali bayina power eyo mm. ate n'abali emmenga bavuka nabo babbi kakati generation yammwe eri kuki what's the future of your generation nyina otaddeomu ye kivula bewange ndi mukambwe ennyo ku baana kubanze ndoluba nzina ndoluba omunyumba no mwana wange agenda mu anti yakoze embaga mm. naita bad black nebani ewanga alinyayo enyondo yebuba ayino kumale kunyonyola sente yazije ezembaga je pate je yakoze yalonchi nze gundi kampuni kampuni zina jimukolera mutabani wo hey. ate nze naita ba bad black bani kakati sente zavudde wa zoyagala kumanya hey. alina okukola akauntabiliti oba tajja kulinnyawo anti nze nkubuulira abaana bange tebajja kwonooneka kubanze kati mmanyi hmm. nti bwagwamu abo abantu basobola future yeebeefudde oli wa people power tojja kuvaayo bubweni ka design from people power wange tajja kuvaayo namubuulira nga agendayo ajagisigalamu nono omukazi yagenda mu dip genda ewange ebipande ku nyumba tebiriiko ebya dip motoka teziriko bipande bya dip tayinza kuvaayo bajja kumuyitambeka bwekyamayumba gange ewange kasitokola disizoni tovaayo tovaayo tova yele nebo aba mwana nakabira kamulali bayina mumutera kuva mulie <laughs> kasita mwana akabira kamulali owakyenvu ye ngaloza nti bamute ayina omuya namumala ukabira omugati ogulio ogumaleo oyina apatayiti nebwa okabira enkoko namba bafumbe endala <laughs> ogiri egimalebo ewange teri kyekyo teri <laughs> <laughs> era baabakulu bantiira ddala <laughs> abavalenzi abakulu abo eh, eh, eh, baba mugenda mutabula kati ewange tekola decision nogibuukamu ekibira bwe kisaanawo ajja kusigalayo ajja kubeera nga wekyali wekyalina edikwotazi ajja kubeerayo ndebwa kinaabeerayo yekka tokiriza bandi tajja kukivaamu wange tokola kintu tokola kino kiddukamu kubanga ojja nti famire yaffe ogiswaze nti tuliku horse trading gwekyo kikulemeza ku president museveni eh, siiza kukyuka era bano kyembagamba bebatuma nti amuwiringi okukola nabo kubabo bagambye omusajja oyo yeyakukuba yeyagenda yali akulowooza olimu fenna fetuwanise fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, fe, tukutadde hee waliwa ni yagambi friday ya tunye mtu wa manyo mguanga muna nake nitu msajja nzita na ya kubono unenye nini ya yali yagali kuwamba government amu kwa mwabye mze mbaga no sina kwale namu hmm. why mze kwale namu eriemu ndiye ziba jemubamu bagenda kututa abantu mwete baba manyi fome baba manyi kasaja kama msebe ni kakana fitu weda mubantu temina na chimutu wa dena chimu tufunye echi wachino tebala bibwa yinkane jimuenda tufunye echi tamale hey. kakati nabagamba mm. nti paulo muanga ya wambo bote government inaimule merira nienga nsonga yaliye muyoka nti uito joko buyafaa ubote yalita sora kutuwa singa bokero naleta ni pitu utai waka sisi ya gamba yali, yali, yali chazanga aliwa msaja umita kanyonyi na kati achali yajjako ewange nga ndibali ebintu bye mulutalo obaki naye nga mutabani wa mpulesalizing wene epulesaliz emirundi ngaebintu byebikanyugwa you must be patient mm. why baloyabo bakubadda mm. tombamirako kuba tolina kyolese mm. tonkubira simu mirundi esatu nedda sibu mm. mirundi kasi omukubira esimu emirundi esatu ngaebintu byabikanyugira mm. yes jasimanyirwa mm. toyinza kunkubira simu mbunzize mukibuga oze mukibuga kwega si, nasuze sirina pulogulamu eyeyo pulogulamu gwewazikako ewafu bwegafiire omwana wajjayo balina obujozi mu mutwe etuuke etuuke olinaenkoko ekokolima oba embuzi ekabiramu kupaaka <laughs> ino bujoza abantu ba wano abujja said wanted to help you oli akubira simunaga nimukuru semakola ati aka natuse ati baba joga simuri anga yemu mtu ayingide na nyondo walo yanga amubbi nga amubbi he hmm. musajja mukuru yaze jo musajja mukadde akankana nokankana mm. bagende wintibe nomukusindagano ya miliyoni bina mbu bamuwadde miliyoni bina e, nyumba yibazejjo kuba tuli batabali bakabushenga omuyenzi ababbi basooka ne bakola ki mm. ne banneereegamu oyo omwana oyo omuvuka nagenza omukubira ngaessimu ye yonna n'abadde ne bayogera nabo ne odiyo nga bonna mbalina agenza omusajja mukadde mm. bamusayiningiza endagaano mm. mbumutabani we mbu yabaguze e, e, e, egundi ye amaka ge miliyoni bina biriwa nanyedde enjaga bamulaba bugenzo gi biyo kasajja gwe nze na vidiyo tewali kakati abo bonna abamubbiramu oyo aba atwala omutwe ku paalament bonna mbamanyi lwaki ye eyali akulira security kwolwo teyaliiwo eyali erukungi eyali erukungiri akulira security mu paalamenti yali erukungiri essimu erabikira masaka ate yali luddawo ndi yagenze kubikabijja abakiiga babika ebijja omuyita muganda ni mwana mwana mutuleke mutuleke bandangu mutuleke hee kakati mchifache wako nyigiriza akula aveo mvuma museven this is your problem where do you find the side director who are not solo abata kawesi abata kawesi hmm. no nchisingani alimu family ya kawesi nari wali mkoti nobody an injunction nobody should talk about kawesi again how many people killed kawesi Hmm. bamutta emirundi emeka eh, naye kakati nebaleeta ono nebaleeta ono nebaleeta ono nebaleeta ono no kakati ffe kyetwesiimidde hmm. nabagamba nti kasitamuba babiri mu kisenge nowulira omukka omubi tobuuza agufuuye webasi gwofuuye kimulekere ekintu kyekimuwunyire gwefuluma hmm. kakati bano bakuba buli muntu yenna paka lebakubye nemwenda abantu bano bonna bagamba nti seba abasajja lwali tetubamanyi naye abasajja bali abasajja bajozi beerowoozaako bokka kakati ate ne bajja bayumba museveni hmm. nti toyinza kubba ssente za gundi za covid tuyinza kudya mmere buwunga twasanga aponye ngaobuwunga bwa butaddemu ettaka n'ebijanjaalo hmm. nga babukola si beewala si babobi wayini kyovula nawandika mu katabo kange kali nti statehouse cas omulabe abeera pulezidenti tategeera mulabe we naye ono abategedde kati baayita namuyita nanyini buyinza jangu n'abantu jangu okole ki wabba kino wabba kino abira bobi waini wa bobi waini wa nupu bano um, um, abafere mm. profesa wa nupu chairman omumanyi yesimbyewo ali ku kadi ya nupu mm. chairman tomumanyi chairman wabafereatumwogera akutukumu naye yaguba yagamba mm. yagamba nti nze chetukola kakati ni mchala wange tuda mchitanda wansi kubanga chitabika umusajyo ya tulaba nutula banga tuli musanyu liensi e, mbalaba mbalaba wansi wa chitanda kati wada mchitanda wadu wamula na yakona swimming pool eri wakulu yasula wansi <laughs> katika nabwe gabi katika mchitanda yapango sakagara sengende yakomye mu karuru eh. ari yakavamo eh. bwo bamaze kwa eh, kirinyaka latif na ku nyuma nagamirika yetegede sebagate mbabuliza hmm. banne uganda ne baba sirubatia you cannot reject sebagala and you vote segirinya segirinya bano benyini bachimwa de segirinya ntajja kola noise kuwagende bamuwangule bakikubulira nkubulira hmm. omenye ekirema abantu bawana nabaga nti olubuto ziruba lwa miezi mwenda adi courtship mwamala banga ki mulyoke mutuuke kukizaala omwana stage ezaala omwana mm. kakati kutunulira fe abatunulira ebintu gundi chronologically why did bobi wine go ewambuga hmm, why eh, eh, lwaki ono yakijjemu nga ne kadi bagimuwadde lwaki ekibuddekitegeeza eh, nabagamba nti unlike you people the muslims have a clearing house eyambuga mbuga bakyamuwulira kalifa wesokoto if you want to understand embuga read about kalifa wesokoto zipafuli nigeria era abakya baali bamutobola ekinzi naye kalifa wesokoto yajja mu muzikiti navuma abakya abache yeyajja kinyini najja kaka kabifo wesokota akazindalo namufulumya omuzikiti nga talina mikalabanda kasa yakwata ku kalifo wesokoto ensinaetegeera eh, nti kati ono asaana kufatatakyalina <laughs> gwatya nibamuletera bamalaya ebuyindi eyamuteeka gundi apo nagirya ngaerimu obutwa yakwata kalifa wesokoto abakyokufa yakwata kalifa wesokoto kalifa wesokoto takwatibwako agenda nasoma kati ono alikondoza yali brigadier yagenda mumakika nigeria nasoma naddayo kakati ebyo basiraamu bye bazanya kaadi zaabwe mboga ajja kuyita ba leaders abali mu constituency eyo eyo constituency yabasiraamu oyo sebagala yayingidde dda aliko ne sympathy vote eya muganda we obameya balesera mwanyina mulamu waabwe aa sempala aliwa mumubuze sempala kulera kulale amumubuze sempala nga bakyusa eh nga bakyusa amanya mu bano bano nyaka lulira babara abwe eh eh eh eh eh, eh. abatambuza amanya na na na bayina abasajja walwa bayina amanya nga eh amuta ah, anti amanya makuru nyaka ababa mwe mwachusi abakazi mujene babava mwe tamale ee abakazi mujene baba tolaba sakubonye musajje wa manya nyona yomu mayi yasomera mukasomero kafu mm. kakati yagenda kuli angabe kitu babesiti me abasentene zikito bubaito lukongana lwabwe oloko ati yagenda yonga vuzi yangu wayi anti mm. kakati bali nebategera na yoyo yaliko wano ismaka alimba mm. yaliko wano kakati katumuswazi bagamba banange mutu alaba wala kakati Eh. tebatukkirizanga kugenda mu ddoomu naye eh. hmm. bane kakati buli omu atwale mukazi we mu ddoomu anti tukoze mweyasulanga yakola mindi yakola kamasu kikye yakola kuba singaina yeyeyiye olubugo kuba singa alina kyeyakola <laughs> eh, hmm. singa alina kyeyakola singa bakyamujjukira naye lekakuambuyogera bajjajja abo bana muli mweyakola akamasu waliwo yakola ekikwasa oba olukato kubanga kasokola ekintu ensi esigala ekolaki eh, bagatlibag tetubamanyi who invented printing press john gatlibag who invented radio makoni kakati makoni bazukulu be betaago makoni betaaga okwogera eh, toyota nanyini toyota mm. kati efamiry ye ntiyogera bajajjabo ah, ensi yemwogerera toyinza kujogeza bajajjabo bana tosobola oba jjajjange teyakola musubbaawa ne batamuwandiika mu bitabo ngatako teyakola kikwanso nga teyakola kamasu ah, ah. nedda nedda ye kaka tomunteeka mutwe lwampaka nga n'abajulizi tebajjukira ana owekyasa ekyekumi n'ebibiri hmm. kuba ayina kyeyakolawo hmm. mu bayibuli mwebali abalina bye bakolawo hmm. kakati gwe mukiseera ekyo bwe baba tebakuwandika kukusenga oba kunsiisira hmm. tuleke tuleke gundi nibyo bibagao njogera bajjajjabo batyo nga njogera baakyo okay hey. Eh. Uh, uh, ali kamuli ya kutumi da kwebaziza emirimu awebale uh, eh. hey. lawrence sem, semakura uwejotero uh, eh. hey. yomanyi mulonji hey. aganti museveni hey. create medical bills for that professor um, hey. Um, as um, hired the legal team uh, for mukura hey. so how does museveni distance himself from hey. mafia anti ye nedda ye chaliko anti anto kite yeta kito kite muyambe semakura nti mukura mm. yali jari chairman wa wa gundi wa NRM mm. he was in danger mm. Museveni did not direct the course to release Mukula era neyawuliriza Mukula uyu mpanga mm. wenale bo bali basente olobalonja venali mutebaja hmm. kati bali luno kati bali luno ewali sente bali luno kubanga buli wamu wonna bebalyawo buli wamu wonna bebalyawo buli wamu wonna bebalyawo kakati ekyo this is different hmm. lawrence mm. so, nti president eh, only paid legal bills mm. for this he, man he did not direct the mm. courts okay. to release him museveni has that, never that, eh? directed the courts mm. uh, president museveni yasonyiwa omuntu omu wound mm. ani uh, eh, kwaja wange biri mu maaso mm. but the president can pardon you not to serve a sentence biri maaso yamusonyiwa hmm. ekyakikusonyiwa naye biri maaso yakizuula oluvanyuma hmm. nga byali bya fitina it was a battle at the security why hmm. if embezo state owned party money nga tebaagala kubonereza it can be disciplinary Hmm. baliza kutwala disciplinary measures ne bugundi yabaloopa okay. wakapapula yali agala okukola ekibiina kyobufuzi nga yekwese nebidandi mm. ono omwana nabaloope wa president hali etoke kya kujukiza mwano naga nti webalinyo mukulu tamale hmm. nkuwuliriza mm. the vote was between the late nanyumba mm. um, who was more senior mm. smith mm. Um, in, in, in yes. Um, and my argument uh, was nti ekizibu kyabwe hmm. baali tebatrustinga kabira andala mm. because obete was correct mm. obete yali yategeera ni yatoyita ojoko mm. nga abakyoli nabalangu ab, ab, abakyoli bagamba fe tuva ku lutalo obete yagenda akyoli nabamuyimbira enyimba z'olutalo somebody brought emotion in parliament abakyoli nti bave muki mumaje menye bajja abamaje mugundi nga muwanga abakozesa kati obete yategeera sijja kukwata ku muwanga mm. aa ah, ah. sijja kugeraki ku, ku, ku, naye oba me chief of staff sijja bo bawa mm. kakati bo naleta mulango munne mm. kyembagamba nti there is a time bananyinimu abantu webakwatira awawunya nze kyenenyeza oli muto wange muhoozi nti bazanyira mu gavumenti ya kitawe nga abalaba nze mm. kyotegeeza nti gadafi gadafi bakoddemi be zebaliyo mm. eh? mm. mm. mm. nga yatemye oyo atayize kibayiro oyo ayize kikuba kuttako oyo hmm. omulaba yenna nibaba omuwulira nga ayogera ku likodingizi zino bamuyita sa sa ne profesa nayita omwana sa badamuveralogant man ah, <laughs> omukuba akyala wange yagamba oyo wa dp yaga nti awasiza omwana wange mutabani wange nga nfukamira mulamuse hatu mwana bafukubila pati ya mwana yusi yisi nangi yejo kuwasa mwala wangi bamu tila waka tombo afukamire na musu nari umwana umwana umukafuka umukafuka miratia nida nida mufukamisa kumwana wangu umwana ichidala nchi kube kutaka <laughs> kwenye penda kufukamisa mwana wu mwana wu umukomu wana wu gojoga mwana wo wagana gwe tikisoboka gwe wagana toyinza kufukamiza muko ateba lwakusanga olina munafuwa tikisoboka bujozi n'abaana bange tebafukamira ku buko mm. omusajja tafukamira ku buko mm. mu mm. mwana wammwe mm. ha, ah, oba mwana wammwe bayinza okuwasa mwanyina oba mwana wammwe atulende ku mubiri gwa nazaala we maama we eh. okwo kujoga bantu oyo gasiya wamseka buno obwogezi bwokumukolo seka fulumi ekida tekabuuka ekidala kuiregane sekabuusa ekidala nti eh. alikyankwanza komide eh. ogundi aya awandiike tomu wano nawandise mm. kumawulire mpandise kukimpa biri nyo owano ayina histole wano talina lupapula lwamawulire lwatayina mm. yes naye bafude gundi ne gavumenti yenyini nabaga nti owano yali badde nga alimu akayivu mm. nikibayinza mukozesa tibagala lina ne pulezidenti kasita pulezidenti yayita owana nayogera naye mu ubc yasigalamu <laughs> ate nawe nawe omufuna infomationi nze nebalema nze nebalema mbakubye mbamazeewo eh, eh. eh, tuyinza okumulabako ngadduka ngadduka ensi emudduka lidde hmm. saabajozi kongolo afaanana abe wa saddamu hmm. ate yabula setehouse namakaage hmm. oyo ajooga ennyo oyo ebintu bimudduka lidde bamuli kubi bamuli kubi bamuli kubi bamuli kubi bamuli kubi Eh, eh, yakwata munva yakwata munva najoga abantu wange kinja agambye nti osobola okusaba bobi waini nakuwako ku kabineeti yenga eh. nabeera nayo ngaatuuse musinga afuuka president ate njagazaki oh, ate nkisomera abantu ki ekikulu okitegedde hmm. nti era mu kabineeti mwemuvaamu kakati bwekweyagala okutegeera abalifuga obulokole ogenda musiology kokoleji kuwe mm. oyagala okutegeera abalifuga obwafaazi mu seminaaliyo mm. kati bano betubera aba baayina naye nze kyembagamba ku kiri kimu nti era mawo omanyi buli muggundu gutta baganda baganda musululu gwambaata mm. kakati tebereza abaava ewa mawo ne bagenda ewa bobi wayi ne babakwatiddeyo mulimu baki kuba babaako abalagira society mm. yonna abasajja babuuza ekenya profesa wa psychology mm. bamubuuza ba nti abakyaliwo bagezi nnyo mm. obata omujaliwo yafuga uganda obasanja omujaliwo nafuga nigeria mm. obama omujaliwo nafuga amerika mm. waliwo n'omujaliwo ali mu palamenti ya south africa mm. ne bababuuza why, why have they failed to rule kenya to to produce a president for Kenya. Professor wa psychology yaba gamba. Mm. Nti eruo in Kenya is under the armpit of the Raida family. Eruo outside Kenya has enjoys his freedom and it, he makes independent decisions. Mm. Chari chituufu. Na from Uganda tuinamu kabira. Mm. Etambulia. E, e, eringa abajaluo e, erimu emipiti gyenyumba yalayira ekenya kyagaana okubanga ekenya enyumba yalayira batambula musululu gwambaata mm. musululu gwambaata bwabajja eno mukanu n'abadda mugundi mugundi n'abatwala mu odm miliyoni zesatu kitungu atambula nazo eh. azunza bazunati eh. kakati ono ogundi agamba hmm. nti akalombolombo kenyumba yaffe kakome kuffe uh, uh, eh, kuba kyembaga nti fe abaganda tukwata sente tukime omulamba e nairobi netuta mutwalira netutwalira musibe emmere netutatwalira kugenda kumulambo ddagala mm. naye omulambo tugukimanyi owaki erambagana nammwe abalya sente kakati gwe okimanyi nti nebwotuuka entebe ngaolina satifiketi ya covid eyerandan eyawa era olina hostel muogenda nosasula sente naku kumi nanya hmm. omwana akoze sente omwana ensi yagifuga omwana defacto defacto leader hmm. buli wamuwali buli wamuwali buli wamuwali kyenesenyu jakwabazanaga nti omukukura kumundabiri naga naye kitutu owange yakoze ekireero aliwo kitutu gobadde eh, yogera eh, kitutu muina nga akuba ah, ah, simu nga alagira you man you must abide yima anti kitutwayagala kitu kitu 400 million zino anti baamutisa twejjukira luli nti baamuyitanga bali ku eminipasha n'atalinyayo nga ne museveni amuwokinga kakati n'abakubira esimu nti tusengane mu state house basisengane mu state house after cabinet yaitya mutoyi nadduka kati chairman eh, n'agamba tumusimbeko omuntu kibubu n'aduduma kidubu na aduduma ate ebuli wagenda ba president aduduma aduduma ebe ebe ko ba mu oba mu se kwa ba kazi ba gisu ne ye kanga du ne ye kanga aduduma ne ye kanga na aduduma kadi gidubu ali nabo kadi yamaze na bakiriza eh, eh. bamugamba musimba ko omuntu mukukubire mukukubire katambi kadi nagonda iyo eh, gonze era sente baagamba 400 million dollars bwebaba tebabbiye ko tezijja kujja ate kati zina jaddi azina jaddiayagala eh, eh, museveni ensisi ziyite muleya ewali lutwama baali batuteeyoyo gundi mutiibwa bamubbirimu n'ababuuza hmm. akawala kano muleese kaaki ono bubeere gidudu gidudu gidudu nja kuleeta omuzindaalo mu konsitituwensi nedda nyina kumulumbayo kasita nedda kasita kyata sente z'amasanyalazi negundi eyo bahati eh. negundi ne kasayijja ge baziremesezza purezidenti negosiyete tebaagala zijje kubeera muleya bagamba kati bwe zibeera muleya tuyite mumakampuni gaffe museveni nakapera kuregistinga nakagobamu nga bagala okuleeta mubasuulewo emiti okulonda ku gwe emiti bagiggyewo eh. miliyoni bina ebya dola begaane eh. kubanga ye kasaija okulinnya e washington oba bahati mbabuliridde wano yetegekere kati okulya abaminisita abo abali wantida bana abatwala organs kati batandika okulya ku makuloni bemanyiza amakuloni bemanyiza emmere yabazungu yeah. bajja kufiira mubikomo ebyabazungu wow. tojja kulya ngaomwana gati mm. tojja kulya omwana gati jajja aliwo hmm. jajja abajungu bamututte ah. jajja abajungu bamututtejajja abajungu bamututte jajja abajungu bamututte oluja dadi oluja dadi jajja abajungu bamututte <laughs> yononyize ku makuloni yononyize ku makuloni kasaija nebba kati benonyize ku makuloni balya emmere y'abazungu bawase abawala abazungu babanyigirize ebyabazungu nga tonnaba kutandika lunaku weetaaga ekigambo ne saala ekuzzaamu amaanyi osobole okuyingira mu lunaku emiryango gyo nga gigguddwawo n'olwekyo beera nange buli ku makya okuva ku mande okutuuka ku lwokutaano mu puloguraamu zabujja emmeme yo ne mami frida bw'oba olina ekyokusaba weereza meseji yo ku ssimu eno 07 2 245 243 dreams. They are the sparks that are meant to light the embers of success and ambition. But many of us just dream of what could be, will be, might be, or should be. But it's time we made the transition from possibility to reality and choose to be. Be the dreamer that became the achiever, the one that turned the hater into the believer and chose to be the best that they could be. So to the farmer, the trader, the corporate, the vendor, the hustler or big spender, there's nothing that you can't be. So let's find new ways to make your dreams possible because with Stanbic Bank, it can be. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund. nkoleredde mu myaka <laughs> naye wontunuuliro oyinza okulowooza nti ndi muvubuka wa myaka abiri oba asatu ekyama kyange simala ganywanywa anti nze nywa gift drinks juice ate nga ddagala gift drinks byakunywa ebiwoomu ate nga ddagala gift drinks agira mu bika ebyenjawulo omuli gift ibiscus drink ayimusa immunity yo ayoza mu mubiri asala ebisavusavu akolola naawe wa senyiga munywe alimu n'ekirungo ekiteeka ayani mu mubiri gwo gift lemon green tea ayamba kusala omugejjo gift alovera drink munywe gwewa alusa owa diabetes gift cocopine drink munywe omugulire n'abaana bo ayimusa obwongo ebyokunywa bino bikolebwa gift beverage